Roedd gan Dani'r holl gynhwysion i lwyddo. Diolch i brentisiaeth, cafodd flas ar lwyddiant. Roedd pob un uchelgais i Dani erioed. Felly, gwnaeth y dewis doeth i gychwyn prentisiaeth. A throi ei uchelgais yn yrfa, gan feithrin sgiliau a gwybodau, ac ennill arian ar un pryd. I weld beth all prentisiaethau wneud i ti, chwilio am Prentisiaeth Cymru. Dewis doeth.